Bienvenidos a la presentación donde os explicaremos el concepto de triple constraint, triple restricción. La triple constraint es el triángulo formado por las tres restricciones que limitarán todo proyecto. El primero será el coste, es decir, el esfuerzo económico que supone llevar a buen término nuestro producto o servicio. El segundo, el alcance, características o funciones del producto o servicio, es decir, hasta qué objetivos tendremos que cumplir para conseguir el resultado deseado. Y por último, el tiempo, que corresponde al periodo necesario para desarrollar el producto o servicio. Estas tres restricciones delimitarán la calidad de nuestro proyecto. Veamos un ejemplo para sentar estos conocimientos. Piensa que somos una empresa de comunicaciones, que queremos crear un nuevo móvil. En la primera situación se nos plantea el siguiente problema. En más de un proyecto, inesperadamente vemos reducido nuestro presupuesto inicial. Para solucionarlo tendremos diferentes opciones. En la primera, reduciremos el alcance, es decir, prescindiremos de algunas características del producto. Otra opción será reducir horas de trabajo, con tal de abaratar costes. Y por último, podemos prescindir de algunos recursos del proyecto. Esto todo nos llevará a una menor calidad del producto. Otra situación será la que, teniendo nuestro proyecto estructurado con una planificación inicial, aparecen los clientes con nuevas solicitudes de plazo. ¡Espera el Llegaremos al plazo. Para ello necesitaremos contratar más personal, pero ajustándonos al presupuesto inicial. Deberemos retrasar las nuevas características del producto a una segunda fase. Una última situación se presenta cuando la competencia ofrece nuevas características o funcionalidades de un producto. Deberemos equipararnos a la competencia para reducir el riesgo de perder clientes. Para eso necesitaremos invertir más tiempo o añadir más personal. Las dos soluciones tendrán un coste mayor. Estas son las principales ideas que debemos tener en cuenta toda dirección de proyectos.